sana kanssa. Mitä postpositio kanssa merkitsee ja mistä se tulee? Me käytämme sanaa kanssa paljon. Sisko tuli minun kanssa. Laura asuu vanhempiensa kanssa. Pekka meni naimisiin Liisan kanssa. Lähdetkö kanssani lenkille? On tärkeää muistaa, että sanassa kanssa on kaksi ässää. Postpositio kanssa tulee sanasta kansa, jossa on yksi s. Kun me sanomme, että teemme jotakin toisen ihmisen kanssa, me ajattelemme joukosta, ryhmästä, kumppanista. Ennen vanhaan sanottiin esimerkiksi, tulemme heidän kansassaan, eli heidän seurassa, toisten ihmisten seurassa. Ajan kuluessa ilmaus kansassa – on lyhentynyt muotoon kanssa. Puhekielessä se on vieläkin lyhyempi. Sanotaan vain kaa. Lapsi leikkii kaverin kaa. Tuutko munkaa? Otatko munkaa pizzan puoliksi? Oliks Pekka sunkaa leffassa?